Ciao! Allora, oggi vi mostro queste ciglia finte della Zoeva che io adoro, mi sono piaciute davvero tante. Queste le ho davvero usate tanto, vediamo se riesco a tirarle fuori dalla confezione così ve le faccio vedere meglio. Ecco, sono molto molto distrutte e sono le mm, Nude Lash 24. Mi sono piaciute tanto me ne prendo una allora sono quelle che vedete in tutti i miei video se non le avete viste vuol dire che sono talmente naturali che non ve ne siete accorti sono morbidissime vedete che sono morbidissime confortevoli e molto sottili quindi la parte che va attaccata è molto molto sottile io trovo che queste siano davvero valide vengono sui 5 euro ed è sul sito della Zoeva oppure anche da Douglas è bella la confezione perché ha il suo astuccino che si chiude e poi danno la colla in mini taglia, questa qui che è una colla davvero potente, a me piace e io sono abituata, è uno 0,5 ml come vedete l'ho finita ed è durata, eh, usandola per il video, credo qualche mese quindi anche le ciglia ehm, andate a colorare ciglia applicate con sopra mascara poi vado a rimuoverle vado a struccarle sono durate intatte per tanto tempo quindi sono davvero fatte molto bene la colla l'ho finita ma è molto potente io sono abituata alla duo che è molto famosa ed non mi dà nessun problema sugli occhi questa uguale l'ho voluta provare e molto valida molto valida molto simile alla duo quasi quindi potete tranquillamente usarla anche se avete gli occhi sensibili potete usare la in dotazione e non dovete comprarne un'altra se non ce l'avete io trovo che queste ciglia siano abbiano un effetto molto naturale il prezzo è, è indicato perché secondo me qualcosa di meno di 5 euro le ciglia finte della Zoeva sono resistenti, naturali e hanno degli effetti le nude hanno un effetto molto naturale ci sono anche quelle eh, eh, drama oppure quelle più vistose, ce ne sono tantissime, tutte fatte molto bene, molto belle e io ve le consiglio, almeno un paio provatele perché se siete amanti delle ciglia finte con queste non tornerete più indietro. Fatemi sapere se qualcuno di voi le utilizzate e come siete trovate, io ve le straconsiglio e spero sia stata utile. Se vi è piaciuto il video mettetevi un like qui sotto e iscrivetevi al canale così non perdete le prossime recensioni. Ciao!